Всем привет! Кто смотрит мой канал Яковлев Life. а, хочу вас попросить, рекомендовали мой канал для просмотра своим друзьям, близким. В общем, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты в соцсети. Что еще могу вам сказать? Подписываемся на меня в ВКонтакте, Телеграме, Яндекс.Дзен. В общем, ребят, не буду вас томить. Погнали смотреть видео. Представьтесь, пожалуйста, вы кто? Все, уезжать не можете, принимайте меры, сбили человека, ДТП, тротуар. Нечего по тротуарам ездить, еще камеру мою тронул. А где вы сейчас находитесь? Охренел Какая разметка? Законы требования к Чего не трогаете здесь, а? Я не трогаю, я стою, я стою. А Сержант, это вообще... вы ответственность. вообще-то наша машина. Ты даже не представился, ты кто такой, выйди сюда, поговори. выясняю. Да, выяснять, ладно, примите просто от меня заявление, а потом уже выяснять, что хотите. То есть первая обязанность сотрудника полиции принять заявление от гражданина, а уже остальное выясняйте дальше. Без меня, чтобы моя, меня освободить. Мое же время самое ценное в этой стране. Ты ему не интересен. Кто ты такой вообще? А? а? Вот ты... кто ты такой? У меня хоть борода есть, а у тебя что есть? У меня вообще там на, 15, на Коржановского 15 спросили, вы кто? Кто вы такой? Гражданин. Ну, вроде из плоти и костей состою. Вроде из плоти и костей состою. Гражданин. Ну, я ответил лейтенанту, гражданин. вроде из плоти и костей состою. Заспамили называется. Я попробую. бежать. телефон доверит. Линия иных правонарушений, совершенных сотрудниками дополнительной проверки по вашему сообщению, а также исключение коррупционной составляющей разговор будет записан. Обращаем внимание, что сообщает оператору свои персональные данные, Выясняет. Он закрылся в этом в машине, все, не вылазит. Игорь, они вон там сваливают. Здравствуйте. Хочу оставить жалобу на сотрудников ДПС, а, которые сейчас приехали на Крышиновского 15, корпус 2. Госномер автомобиля Ольга 3738, 78 а, регион. Лейтенант не представился при обращении ко мне как гражданину. А, не слышал? Я не могу сразу одновременно. А, да, хорошо. Фамилия ваша, назовите, пожалуйста записали? Алло. Какое-то время, я за одну минуту Ну, не просто я не, я не слышу, звуков никаких не идет. Рапорт, э, Хорошо. Секунду, я сейчас Хорошо. спрошу. О, а, плюс 7, Телефон э, руководитель стоит. Не сообщил. Адрес сообщил э, район домашнего. Не сообщил. Адрес домашнего проживания. 51, 51 статья Конституции. Я не хочу а, сообщать адрес моего домашнего проживания, чтобы ко мне домой никто не приехал. Вы сейчас Все правильно. Я оставляю. Нет, он смотрит, но ему надо... А мне нужно ответ на электронную почту. Что-нибудь а не на домашний адрес. А, значит, смотрите, лейтенант полиции, а, автомобиль номер Ольга 3730. Да, какой, Меня не останавливали. Мы вызвали сотрудников полиции на нарушение правил дорожного движения парковка на тротуаре. Сотрудник полиции не представляется при обращении гражданина. Я все-таки вам рекомендую пообщаться с клиентом, может быть, решить его проблему. я-то сам знаю, куда мне их оставлять. Я буду общаться с кем, с кем я пожелаю. И вы мне не указ. Такой... А он сейчас с бордюра съедет. Ну, Нет, на тротуаре паркуются. Ну вот как вот. Людям негде ходить. Совсем оборзили уже. Это их проблема. Столько людей, столько и машин. Это их проблема, что им негде ставить. Нечего покупать машины тогда. Куда? Значит, представьтесь, пожалуйста, вы кто? Там человека сбили. Все, уезжать не можете, принимайте меры. Сбили человека, ДТП, тротуар. Лейтенант, представьтесь и сержант, представляйтесь. А, ты зачем мне по штанам, на штаны наехал? Конечно. Вы на тротуар едете. Нечего по тротуарам ездить. Еще камеру мою тронул. А где вы сейчас находитесь? Охренел Какая вообще. разметка? Знак парковки здесь есть? Наедь на меня еще раз. Попробуй. Вот. Давай, давай, беги отсюда, трусишка. Водитель, останавливайся. Водитель. Volkswagen. Вот, Припаркуйся Оба. нормально, чтобы люди могли проехать. Он мне на ногу наехал. Да. Слушайте, он мне на ногу наехал. На ногу мне наехал. Паспорт нам присядьте, документы. Он на меня наехал. Должны мне попачка. паспорту. Не можно Зинахов как представился? Почему он не выполняет как федеральный закон? Что вообще такое происходит? Присяди, пожалуйста, документы. Конечно. С другой стороны только, с другой стороны. Лейтенант! Почему ваш подчиненный не представляется? Что это вообще такое? Так, ладно, снимайте тут, я пошел как раз в центр. Я смотрю, тебе стопхамовские понравились. Я веселее. вот так вот по салону, Там, там функция игнора включена. Товарищ лейтенант, я требую, да. как гражданин, я, незамедлительно принять от меня заявление. Я уже 10 минут жду. Вас двое Мужчина, человек. закройте дверь. Я, я закрою. Вы можете общаться сколько угодно. Выполните, а, выполните, пожалуйста, законные требования. Чего не трогайте, здесь, а? Я не трогаю, я стою. Я стою. А Сержант, ты вообще дверь а ответственность. Это вообще-то наша машина. Ты даже не представился, ты кто такой. Выйди сюда, поговорим. Иди и, чего а сказал, что сказал лети... сержант? сюда вызывайте немедленно. Мужчина, Ответственного Сейчас сюда ты сам пойдешь, вызывайте. сержант, понятно? сюда немедленно вызывайте. От двери, от немедленно ответственного сюда. Охамел уже совсем, что ли? Дослужился до сержанта, все, что ли? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать в ситуации, когда при инспекторах ДПС человека сбивают на месте, они забирают водителя к себе в машину, человек, которого сбили, пытается дать заявление, а ему говорят, пошел вон отсюда. Это нормально? Жалобы. Мы не комментируем, нормально, ненормально, не комментируем. Не, просто если это нормально, Жалобы, то тогда жалобы не будет. Э, проводится проверка, вам приходит письменный ответ. Если вы желаете жалобу оставить? Конечно. Да, я, конечно, желаю оставить жалобу, только я не знаю, как их зовут, они боятся представляться. А он, типа, номер машины есть. Что еще раз? А, я не знаю, в каком районе, могу сказать Это, адрес. Невский район. Это Невский район, а. машина а... Ольга, 3787. Улица Коржановского, дом 15, корпус 2. При них сбили человека, они вообще никак не реагируют. Принята ваша жалоба, проводится проверка, вам Что делали? нечестные блогеры, Что которые делали? караулили эту машину. Ну, конечно, Кого? вы пришли с камерой. Ну, ну. конечно же. Ну, конечно же. Мне вы... просто бабушка Бэтмена купила камеру, сказала, на, снимай. И что дальше? Сказала, на, снимай. И снимайте. Нарушителей. А что, больше не, не, негде вообще нарушителей? Негде. Чего вы там прикопались кому-то? Ну вот, да, водителю нет. прикопались, который наруш... совершал административное правонаруушение. Он мне по коленку ударил, Потому что вы если, если уж на то пошло, то вы сделаете тоже нормально. Вы блокируете машину. Понимаете? А, Он, секундочку, секундочку, дайте, дайте я договорю. Тогда я тоже договорю. Вы встали и сблокировали. Он то есть он вам он проходу вам не мешал. А что надо было сделать? К нему покланяться, да, и отойти? С тротуара? Не надо кланяться. Не надо? для начала... Ну все тогда. Я хожу, нахожусь на тротуаре. Я на законных основаниях. На тротуаре. Ну, Водитель не на законных основаниях. Ну, Находится на тротуаре. что? А что это будет отправлено все вашему руководству в Убер. То, как вы общаетесь с а людьми. Да, Да. вас, думаю, уволят, научат правила дорожного движения. Лучше помалкивали бы водители. Да вы сами помолчали. А вы сами-то хамы вообще. Мы с вами не Нечего встревать в разговор туда, куда не надо. Дядя, спровоцировался? Спровоцировался на Убере. Сядь в машину и сиди. Провоцируйте ситуацию, сами провоцируйте Сядь в машину и сиди в своем Убере. ситуацию, создаете, создаете. Сядь в машину и сиди. ситуацию никому не нужную. Сядь в свою машину Убер и сиди. Вот вы за мной идете, отойдите от меня, пожалуйста. Вот если ну, вы хотите, если вы хотите бороться, хотите бороться. Пытались отложить. Да? Выходите. Побеждайте со всех Дядя, сядь в свою машину Uber Слушай, и сиди. дядя, ты сам пошел бы своей дорогой, понимаешь? Я хочу там и нахожусь. Иди ты на работе. Иди своей дорогой. Вот и сядь в машину. Вот иди своей дорогой. В своем Uber. Сильно умный. Да надо сесть. Вы еще хамы. Я думаю, что надо на этого водителя жалобу написать в Uber. Задолбали, понятно? А Я думаю, на этого дядя, на дядя написать жалобу Uber. Так и не катайте. А так а вы сами, а вызыв... сами вызываете. У меня своя машина. Сами вызываете. Никто не вызывает. Понятно. Дядя, я думаю, ты лишишься Слушай, работы. Тетя, иди шел бы ты. ты это лишишься политика работы. компания Uber, да? Хамить да. людям. Как, как, как, хотите, политика такая, как блогеры. Давай, Валера, да. отсюда. Валера, сядь в машину и сиди. Чеши сам. Я говорю, сиди, а не чеши. Твою <laughs> лысинку почешу. Валерка. Иди сюда, почеши своей. Своей. Часто ты своей чешешь? Слушай, а Валерка-то пристегнулся или нет еще? Ездит, Валерка, пристегнись. Валерка, пристегнись. Давай, давай. Что давать-то? Валер, ну это Что тебе давать-то? Пристегнись, Валерка. Опа, выполнил законные требования граждан. Ой, закон. Соблюдай правила дорожного движения. А фары ты не включил? Вот Нам и езжай, Валерка. Езжай, Валера. Езжай, Все сразу пусто. Вот так вот. Нормально. Будьте добры, предоставьте мне. Потому что ну, в противном случае будем собирать. А, Обязательно. Я покажу на месте. Хорошо? Товарищ майор. А, здравствуйте, а вы не ответственны? Я не ответственный, но я, грубо ну, я говоря, от ГАИ руководитель. Вы можете требовать место. все, что угодно. <laughs> Ну, просто лейтенант э, на протяжении примерно 20 минут я не представился, ни лейтенант, ни сержант. Негодей. А, вот, согласен. А, принять заявление 20 минут я требовал от него, чтобы он у меня заявление принял, так и не принял. Угу. А, вот и все, и уехали они. А еще они сержант давно, послал заявку, человека... да, заявку уехали, да, он мне сказал, сержант Поэтому сказал, пошел, пошел сам. Или пошел, пошел ты. Пошел ты, да. Ну, давайте мы не будем это самое. Нет, давайте Нет, будем. Давайте сержант превысил а... должностные полномочия, а... послал человека. Пожалуйста, излагайте. А... Изложим. А, ну, если можно, кто-нибудь сможет принять у меня заявление? конечно. Пожалуйста. Все бланки какие нужны. Или вы устно? Как то Нет, Нет я устно заявление не принимаю. Вот это поворот! У меня бланка серьезно. А 136 приказ министра МВД, вы отказываетесь. Вы отменили. Вы, пожалуйста, листочек бумаги. А где я их возьму? Листочек бумаги, ручку, а я хочу, Сотрудников полиции, это как, у них украли бумагу, скорее всего. Варь, листочку бумажки дадите, и дам а, Диме ручку. Это нормальный кипиш. А этот-то скрылся где или где? Кого? Вот смотри, и, и все, и уехали. И уехали. Все. Вот два майора приняли у меня заявление. Нормальный отдел такой. Лейтенант уехал, не приняв у меня заявление. А машины потихонечку переставляют, короче. Где полицейский? Чего он личность не устанавливает? Вон, вон они, Игорь, поехали, вон они. Да эти-то свалили, я понял. Я говорю, требовал ответственности. Ну, я тоже руководитель. Где не ответственный, Говорит, ну, я тоже руководитель. Принимать заявление не буду. Ты в шоке. Вот просто министру отправляешь это видео. А Сейчас машина переставим, мы уехали, короче. А все так и будет, так и отправим. Все, уехали, опять звоним. Внимание! Произошло соединение со службой экстренного вызова полиции. Внимание! Все разговоры записываются. по поводу заявочки на Коржарновского, дом 15, корпус 2. Все, все звоню и звоню, звоню и звоню. Оставляю уже жалобу на вторую, э, на вторую машину ГИБДД. Ольга, 0202, 78 регион. Приехали два майора. Не представились. Стоят две машины, нарушают правила дорожного движения на тротуаре не привлекли к ответственности, сели в машину и как трусы уехали. Трусы, я так и, так и напишите, что трусы. Хорошо, автомашина Ольга. Ольга 20 20. Ой, 20 02 02. 78 регион. Ольга 02 02 02. 78 регион. Что вы передадите? Жалобу передадим. О чем? О том, что два сотрудника как трусы сбежали с места происшествия? Да. Это да. позор для МВД. Весь, вся видеозапись, сейчас все фиксируется на видео. Это все будет публиковаться, Невский район, хватит позориться. На всю страну будете опозорены. Вы мне это с какой целью высказываете? С целью той, чтобы вы начали служить и не бездействовали. А Вызывайте сотрудников ГИБДД обратно. распечатаем, посмотрим. Нам нужно понимать, как действует. Не, не более того. Давай. Сотрудники полиции, будете привлекать машину, которая стоит? Да ладно, черт с ней, с машиной. Ну, будете привлекать машину? меня примет сегодня. Конечно, а? примет. Ну, тут просто тех просил 20 минут, уехали а сейчас, взяли, Масочку уехали. Я на, улице? нахожусь. Мысли, на улице, маску? маску? Как это? Ну, вы со мной общаетесь. Ну, полтора метра социальный, два метра ну, больше. Ну, это, ваш, это вам положено маску носить, потому что вы общаетесь с гражданами Российской Федерации. Что вы хотите сейчас? Служить народу. Вот что хочу. Уже более получаса пытаюсь излагайте, подать А как вы его примете, как запишете? составляйте на бумаге, можете записать. Нет, вы берите протокол принятия устного заявления, принимаете согласно 736 приказу. У меня нет с собой протокола устного Путин заявления. сказал, у всех есть. Ну, возможно. К нему, да, обратиться? Просто прокуратуру уже писали, и потом этого сняли человека, который так сказал. Не знаю, кому не обратиться. Знаете? Ну, скажите мне, что обратитесь к Путину, я так и сделаю. А зачем вы меня провоцируете? Я зачем не провоцирую, я, я вам говорю, вы принимайте заявление. Меня. Представьтесь, пожалуйста. Заместитель командира отдельной роты ДПС, Кудрявцев Андрей Олегович. Удостоверение ваше, пожалуйста. Пожалуйста. Представился не в полном объеме. Ну, не важно, а предыдущий наряд э, приезжал, это ваш, Кудрявцев. Брянцев э, Андрей Олегович Годин до, не, не до конца прочитал. Ага. А вот предыдущий наряд, это ваши сотрудники приезжают? Наши. Да. Есть, Вы с заявителем разговариваете, майор. Слушайте, ну я <laughs> майор Кудрявцев, вы с заявителем разговариваете. Майор Кудрявцев. пожалуйста. А, подождать надо? Обязательно. Майор Кудрявцев, служить народу. Знаете как, присягу забыли, я вам напомню сейчас. Опа, вот, вот, вот это позорище, ну честно, реально позор. Опа. А куда они все ушли-то? Переговоры. А, договоренка идет. Здравствуйте, а примите заявление на работника полиции. Майор Кудрявцев, ГИБДД, прибыл по заявке принимал, э, я обратился к нему с заявлением. Во-первых, он потребовал от меня на улице одеть маску. Дальше я обратился к нему с заявлением. Он э, просто взял и с руководством э, дилерского центра Киев просто ушел туда, о чем-то там договариваться. Я не знаю, что договариваться, он туда пошел. То есть он не принял отказ от, э, от принятия заявления. Да. Крыжановского 15, корпус 2. Автосалон Киа. Майор Кудрявцев его фамилия. Спасибо. Сержант, будешь представляться? Здравствуйте. Здрасте. Так пускай выйдет-то. Калинин? Калинин, удостоверение, будьте добры. А зачем? Не надо, правильно, потому что я обращаюсь, не обязаны, правильно? Смотрите, мы сейчас да. по вашей жалобе, да, да. Вот, на, на данного этого, просто мы, смотрите, мы хотели выяснить, вы, вы просто гоните, знаете, ну... В э, смысле гоним? Сейчас, а сейчас, можно я скажу? Да. Потом вы. А, на, на то, что... Уточни, вы пока... Парк строителей находится пока не выяснили то, что эта территория ну, является или собственностью этого магазина да. сейчас, или с тротуаром мы выяснили, а, узнали то, что как бы это собственность, а, ну, все-таки это тротуар, ага. правильно? И мы сейчас будем принимать действия к этому. Вот. Мы выяснили, сейчас эту машиночку мы, мы будем грузить на штрафстоянку. Здорово. Вот. А Здорово. когда на ваших глазах человека давили на тротуары меры, почему не приняли? на наших глазах. Да, да, Вы же видели. Все камеры зафиксированы, все фиксировали. Если фиксировано то, то да, конечно, показывают. Все фиксировано. И извиниться не хотите перед гражданином, а? Извините, пожалуйста. Не Спасибо. передо мной, а вот перед Уважаемые этим вот, которого вы все. послали. Я не послал его. Вы не послали? Точно? Иди сюда, иди сюда, гражданин. Может, вы выйдете, а что, Может, вы выйдете? Боитесь, что ли, взяли? А, еще по, по, по громкоговорителю хотел позвать ничего смешного не вижу. Что значит ничего смешного? Я вот точно ничего да смешного не, смешно, не вижу. Человека посылают. Лейтенант, иди на... Почти что. Лейтенант, как вам обращаюсь? Фамилию назовите, что а вас зовут гражданин? Извините, я, я вас... Ваш рост? Это звание, а возраст? Инспектор. Инспектор. Ага. Все, извините то, что а, ну, изначально видели, я вот вашим коллегам а, объяснил то, что это, в общем, ну, мы должны выяснить, это была собственность или магазина этого. Зачем? Ну так если это магазин, собственно... Секундочку. Вот. если магазина, ваши вот. протоколы, они принесут сейчас, сейчас, документы вот. на вот. группу разбора. Вот, все. мы этим хотели. Я за вас, мы когда приехали, ага. изначально позовите сам главном. Вы сказали, они вон там где-то находятся там. А что я просил у вас? Вот у вас обоих. Что я просил, и ну, уже полчаса не могу получить. Мы, мы вот сейчас выясним, что, что, что я вас полчаса уже это прошу и не могу никак получить. Тротуар? Не, секунду, что? ты хрен с ним с тротуаром. Вот что я вас уже полчаса прошу. действия, Нет, ну чтобы... хрен с ним с действием. Вы вызываете... Секунду, секунду можно я договорю? Можно я договорю? Можно, можно. Субординацию соблюдаем, лейтенант я у вас на протяжении получаса двоих прошу принять у меня заявление, выполнить основную функцию сотрудника дальше разбирайтесь Давайте, как хорошо. хотите. Полчаса я не могу у вас добиться того, чтобы принять у меня заявление. А, на меня там был совершен наезд, да, то есть не пропуск пешехода. Да, у меня вот загрязнена одежда, оттряхнул кое-как. Да? Гражданин ударил по моему имуществу, по камере, не знаю, есть там повреждения, нету. Да, по моей видеокамере. Гражданин совершил э, движение по тротуару, стоянку на тротуаре и не пропуск пешехода. Если это проезжая часть, пожалуйста, выпишите мне Ан-2, неважно в каком статусе, конференции, статус Ан-2, либо проезжая часть, либо другом, не перебивать, субординация. Либо мне протокол за то, что я не пропустил на проезжей части автомобиля, либо ему протокол за не пропуск пешехода, стоянку на тротуаре, движение на тротуаре. Вот мое заявление. Да. А, мои данные готов продиктовать. Пожалуйста, протокол принятия а заявления. есть у вас? Конечно, есть. Ну как только вы назовете законные основания, это просьба или требование? Когда я прошу вас больше не заниматься попрошайничеством на службе, только законные требования. Протокол принятия устного заявления, я вам диктую данные, принимаете от меня заявление, все, мы расходимся с вами. Пишите, Начальнику отдела вообще шапочку. Привычка опять, пойдем в машину. принимаете заявление на майора Кудрявцева. Подойдите к заявителю, Кудрявцев. Он что, я не понимаю. Игорь, ты не вышел кое-чем. А ты, Игорь... Давал народу служить. Не тыкайте, пожалуйста. А то что? Ничего. А то что? я потерял к тебе уважение и буду к тебе обращаться только на ты. А можно я буду тыкать? Заявителю просто ушел, бросил, нормально. Это как вообще называется? Я заявление подавал. Или у вас по статусу не положено принимать заявление? От, от а граждан. А почему вы ушли вы туда? Я же вам диктовал заявление, взяли ушли. Диктовали. Вы про... Как у нас на видео все записано. Вы проявили ко мне неуважение к Принимая заявление, вы просто ушли. Я у вас не принимал заявление. Я вам диктовал заявление. Рявшин, заявление принимай. Во-первых, не дыкайте, подождите. Почему? Потому что я сейчас занят. Чем я вы заняты? Я к вам обращаюсь. Я еще раз говорю. Я же до этого пытался. Подождите, пожалуйста. Все, отказывайтесь, да? Я не отказываюсь. Подождите, Принимайте. пожалуйста. Подождите, пожалуйста. А чего? Чем, у вас такой, так майор занят, что он не может принять заявление? Дальше майор, к вам обращаюсь. Примите заявление, пожалуйста. Пожалуйста. Берите протокол принятия устного заявления. А? Давай. Или тоже по статусу не положено принять заявление? Еще раз говорю, подождите, сейчас примем. Так берите бумажку-то. Сейчас возьмем. С ручкой, берите. Мы ждем. Ждите. Мы ну, ждем. Ждите. Сколько можно ждать? Час, два, полтора, три? Нет, ждите. сколько? Майор полиции Скопинов, Владимир Анатольевич, командир отдельной роты ЖПС. Может, какая-то провокация. Thank you. Не, он вам считает, что обращение к сотруднику полиции на ты это нарушение закона. Он так относится. Да, да. Ну, возможно, он почувствовал физическое воздействие на себе. В двух метрах от Понятно себя. Понятно все. Значит, будет подано заявление управление ГИБДД Санкт-Петербурга на вас и отказ принятия заявления дважды. На Кудрявцева и на второго все тогда, что с ним? Бесполезно разговаривать. Дисциплинарка будет вам. Или будете исправляться, товарищи майоры? Все, отказ зафиксировал. Отказываются, не разговаривают с гражданами, все, пускай их начальство. Ну это позор уже сотрудников полиции, просто позор. вот, оцените. Невский район просто позорится.